这个变化，其实有些人看得很坏，例如美国的防疫专家福气认为啊，可能演变成更加严重的疾病灾难。对于阴谋论以及末日论的人来说，认为现在正走向人民留一半的末日场景。当然，也有人看好，认为现在的一切只是黎明前的黑暗。那么，老师是怎么看的呢？其实啊，老师看法很简单，还是一句话。 防疫胜过疫苗，上天赐给我们口罩，就是可以免于疾病的威胁。但是人们的无知以及自私，就放弃了这一些属于上帝的恩赐。到底是病菌太可怕，还是人类太狂妄？让我们继续的看下去吧。首先，我们来看看本周的世界疫情，它的金榜排行榜，第一名是谁呢？第一名就是荣登卫冕者宝座的印度。 印度啊，目前最新的单日染疫数字达到了十六万八千人，这个数字啊，足足是三个月前的十倍的数字，一百天就飙涨了十倍。如果不是病例是股票多好，你说是吧？这个也是令人很震惊啊。而这里面有很多复杂的问题，例如印度国内的大量农民中的抗争，以及规模经济必须维持的压力。 而印度最严重的一个地区叫做马哈拉什特拉省，上周啊也实行了一个所谓的周末封城。当然，周末封城的意义啊，其实也只有形式上的。对于真正疫情上的控制啊，其实也是比较难的。老师现在比较难查到啊关于印度的内部详细情形，但是以数字来说，未来应该还会增加一倍以上的速度来做蔓延。 但是这样的印度啊，有没有办法做好它的防堵疫情呢？其实当然还是有的。印度目前施打疫苗的速度啊，每天有多少呢？每天还是可以达到三百五十万以上的接种速度，在进行的去施打，并且四十五岁以上的民众都可以申请施打。但是啊，这个百姓有没有配合呢？其实当地百姓大部分也都是配合。但是即便如此啊，我们要知道一件事。 印度它有十四亿的人口，所以它也无法在短时间之内都施打到疫苗，造成了一个群体免疫。而很多地方是很贫困的地方啊，本身能够活到四十五岁以上的，其实没有这么容易。这不是老师瞎说，很多地方它的平均寿命只有二十六岁。当然，印度整体的平均寿命啊，它是有到六十六岁。但是呢，要知道这么大一个国土上面，有四分之一的以上印度人。 还就是大概多少了？以他的数字来换算，大概还有三亿三千万以上的人，他连吃饭都有问题，你怎么叫他去防疫呢？在印度还有百分之四十以上的儿童哦，他还有温饱的问题，就是他营养不良，大人都吃不饱了，何况你小孩呢？所以说啊，印度在过去第一次的封城啊，他们让印度的疫情其实有获得控制。当时的印度总理啊就说了什么呢？莫迪就说现在不封城，印度倒退二十年。但是他后来有没有封城呢？ 也是疯了，有没有效果？也是有效果。那么现在印度啊，虽然达到世界的染疫单染疫数的第一名，但是相形之下，它以它的人口比例来说啊，染疫率其实也只有零点九个百分点。一方面还是远低于欧美，一方面它还是有很大的成长空间。但是啊，但是啊，老师还是认为。 以印度的状况啊，最令人担心的是会不会因此出现更强力的印度变种病毒呢？因为人群聚在一起啊，互相交叉传染之下，有时候会让这个病毒啊产生更快的突变。目前的印度的疫苗啊，他在施打的时候啊，有三十七位医生，因为他们一直不断做医疗行为，他们已经打完印度的两剂疫苗之后，他们还是继续染疫。不过虽然是这样，他们的死亡率啊也是大幅的下降。 所以说，虽然染疫数字啊在印度一直不断的飙高，但是却降低了致命率，或许这也是一个比较好的方向。但是印度这种要吸引外资进入，然后来重振印度的经济啊，可能暂时会比较难一点。为什么呢？因为大家应该都还蛮怕死的。那么第二名是什么呢？第二名就要回到我们欧洲，十支浪漫式封城的法国，单日新增病例啊已经达到了最高十一万七千人这个惊人的数字。 各位，你要知道这个数字跟其他地方是不能比的。为什么？法国的总人口不过六千七百多万人，但是你一天十一万七千这个数字实在是非常惊人的。我们来做比较一下，如果把这个数字放在美国啊，或放在印度，都可能都还是可以去接受的范围，因为他们人很多，人口都是以亿人为做单位。但是法国的人口这么少，才六千七百万。 单日就最高到了十十一万七千，如果以这个数字当做比例去换算到什么地方呢？我们假设把它换算到美国，等于是说美国一天新增了五十八万的病例，那已经超越特朗普的最高纪录了，对不对？这个是一个非常可怕的数字哦，各位要去明白，现在法国的状况是非常严峻的。但是这个危机状态啊，难道事先都没有办法预防以及控制吗？其实事先的预测当然是可以，这个是没有问题。 但是防范与控制，法国的总统跟百姓都不愿意，记得吗？老师上这个两个礼拜说过，法国的封城呢是怎么样封法？不是让你就地回家限制住居，没有，他就让你给你几天的时间，随便你要去哪里都可以，你整法国的乱跑我也不管你，只要在最后一天最后一秒之前，你选定了你要在居家隔离的一个地方的地区就可以了。 而所谓居家隔离啊，你也只是顶多不上学啊，但是你你要吃要喝，随便你要怎么样去走都可以。所以是说啊，这种超级浪漫式的封城计划，真的是一个很蛮糟糕的计划。其实换个角度来看，如果没有这种封城计划，或许法国还不会变得这么严重的高病例。因为什么？因为人都在原来的地方的时候。 你能扩散的地方是有限的。你今天叫别人说封城，给你选地方，大家都会紧张，然后你乱窜，那病毒当然就扩散出来。所以说这个数字啊，如果说要失控啊，也是比较属于人为的失控，而并非法国出现的超越英国、超越南非的一些超级病毒。但是啊，老师还是认为这种数字啊，虽然短期内是飙高的，但是它应该不会持续的太久，可能在下周啊，它的数字就会大幅的降低了。 这里面呢，或许还有很多的黑数哦，可能这十一万七千可能还不止。为什么？有些轻症的，他可能认为只是感冒、头痛或者是怎么样的不舒服，在家里，然后他就好了，也是有这个机会的。而法国有没有疫苗呢？法国也是有疫苗的，他也在继续的积极的去做施打，一天打多少呢？一天可以打到五十万剂这个数字。这个数字啊，虽然看起来有点杯水车薪，但是你把它换算到人口里面，大概你也是相当于美国每天打两百五十万的速度了。 所以说啊，以加上他们百姓啊这么奔放的感觉跟情感了，能够达到一天五十万，已经算是非常的可圈可点。当然，我们也都希望法国能够尽早恢复正轨。老师也想去走一走，不是吗？第三名是谁呢？第三名是足球王国巴西。巴西的本周单日新增病例数最高达到了九万三千人。巴西的疫情啊，一直以来都在世界的前五强，从来没有掉下来过，稳定的发展它的病例数。为什么呢？ 当然是巴西采取的是一种放任的防疫法，也就是什么，也没有防疫哈它简单说就是没有防疫了，不然总统都感染新冠病毒，他也说没关系，没关系。大家你看，我们这讲话都没有问题啊。其实记者快吓死了。哦，所以说呢，你要不戴口罩随你，你要戴就戴，不戴就不戴。该上课上课，该上班就上班。防疫啊，就只是口号，但是实际上会不会防，其实也没有防，所以说他们也没有所谓的封城的问题。他们最大的牺牲是什么？ 他们针对这个疫情啊，最大的牺牲就是停办他们的巴西嘉年华，这个就是很伟大了。那现在巴西的境内啊，除了是说我们现在染疫的数量很高，病床非常难求之外，还有一个东西啊，跟病床一样难求，是什么呢？坟地啊，就是摩阿波哦挖这个坟墓。为什么？因为死亡速度太快了，最高一天哈就有四千人因病而亡，还不包含了其他的因素而而往生的。 就光新冠疫情一天就有四千，所以说啊，这个坟地现在他们的坟地啊是非常的看俏哦，也不容易。那么现在看到这个事情啊，虽然现在染疫人口是这么多，但是呢，巴西的人口它却有两亿的人口来看，疫苗数字、施打数字啊，大概只能达到八十万的一天的数字，这个数字啊也是比较慢一点，有点缓不济急。所以说啊，如果巴西特朗普啊还是坚持这种狂欢式的或者是放日式的防疫啊。 那也只能说，这样子的结果就是民主选举的结果。为什么？因为他说怎么样，我们就得怎么样。民主就是这么一回事了。那么第四名是美国，美国总统拜登所实行的疫苗铺天盖地的策略，也算是很有成效的。但是以普世价值下的自由人民啊，觉得生命诚可贵，开趴价更高，所以在本周啊，单日新增病例最高峰回到了八万的数字。 但是以周平均来看，仍然在六万三千上下徘徊。说高峰虽然高，但是一般还是有个基础在六万这个地方。而美国施打疫苗的速度啊，也是取得了跳跃式的一个成长。最高它一天达到了四百万剂的疫苗，啊，一周平均下来虽然不是每天这么高，但是平均每一天也有三百多万剂的施打速度。以这个速度来看啊，本月无份完成两亿人的施打，似乎也不会太难的事情。 而美国总人口多少呢？三亿多一点，所以也就是说啊，在这个月啊，就可能达到美国境内百分之六十的疫苗的覆盖率。这个数字啊，其实就很理想了，因为这个数字之下，到六月份可能真的可以如预期般的广泛的群体免疫，也就是大部分的人啊，至少百分之八十到八十五的人都已经打了疫苗，那么这个机会也是比较大的。届时美国的疫苗啊，也会因为美国人都打好了，他也会放出来给大家一起去施打。 所以说啊，这个结果应该会是不错的。第五名是土耳其，土耳其的单日新增病例啊，大致都控制在五万这个数字。目前它处于在一个交叉口，端看土耳其的政府有没有运用一些比较有效的防疫措施。如果举措得当，这个数字往下发展的机会还是蛮高的。而疫苗部分呢，在土耳其是还蛮缺乏的，所以说还是得靠他们自体的防疫才能控制住疫情。第六名是谁呢？第六名回到了德国。 单日新增病例是两万三千人，但是啊，老师从世界卫生组织得到这个数字啊是比较不稳定的，有时高，有时低，有时候低的可能就有三千人到四千人一天的新增病例，但是隔一天可能突然飙升成一万五千人，那么它最高峰就是两万三千人，所以说啊，德国现在真的疫情发展如何啊，其实还不是非常的明朗，但是数字还是有点高的。第七名是波兰。 单日新增病例为两万一千人，这个数字啊已经有稍微往下的趋势，这个部分呢，我们现在没办法评论，因为因为这个在一个交叉口上，我们必须多观察一周啊，才能看这个趋势有没有比较明显一点的往上或是往下。第八名是伊朗，单日新增病例也是差不多两万一千人，大概稍微低波兰这么一点点。而目前的伊朗为什么它的病例是往上了？因为它现在的政治活动啊比较活络一点。 为什么？因为他开始要准备选举了，人群的流动会因为选举跟互动的提高而提高，这个是比较值得注意以及观察的地方。第九名是哥伦比亚啊，单日新增病例提高到一万七千人，这个蛮不妙的。第十名是我们欧洲的意大利，数字啊已经稍微回稳一点了，单日新增病例数啊大概在一万五千人上下，已经比之前好很多了。那么以上就是我们。 在这个本周啊，世界单日新增病例的前十强，我们从这个榜单可以看到啊，基本上最严重的前五名，几乎我们可以说都是人为的因素导致了疫情的失控，而越往后面啊，幅度都是较为和缓的范围。所以病毒的威力真的是这么样的强大吗？或许是，但或许也不是。但是最强大的还是人类那个自大又自私的心态。 这才是人类世界中最大的病毒。那其他国家数字啊，我们也来稍微看一下他们的单日新增病例数。就是第十一名的阿根廷，数字微幅成长，单日新增病例数也是一万五千人，但是略低于第十名的意大利，所以它屈居第十一。兵凶战危的乌克兰，单日新增病例数为一万两千人。菲律宾呢，一万一千人上下。俄罗斯，恭喜他，他一直持续的下降，现在最多只有八千五百人一天。 荷兰八千两百，加拿大七千六百，加拿大这个数字啊，可能还会稍微往上一点点，但是应该很快就要往下了。印尼啊降至四千两百人一天，日本还是维持在两千七这个数字，这个数字啊，其实要对于要选举的自民党来说啊，其实有点危险了。马来西亚维持在一天一千七百这个数字，但是这个数字啊，有也是有点不妙，有没有可能后面还有点再反复起来？这机会还是有的。 英国部分呢，已经降到一天一千七百的数字，也是蛮低的。英国这次战胜它的英国变种病毒啊，它的首相强生，也就是约翰逊，真的是功不可没。南韩的部分，它的染疫数字已经加倍了啊，从两百多达现在翻倍，达到了五百多，近六百的单日染疫数。不过啊，这应该是这阵子跟他们的选举是比较有关系的，所以可能是只有偶发的事件。香港十三例，澳洲九例，台湾一例，而且那一例但好像是在桃园。 至于万恶的共产党，目前比较没有新增的病例数，但是他的疫苗施打数字啊，老是根据了世界卫生组织的报告。目前中国的施打疫苗速度也稍微有点趋缓，到一天只有三百多万剂的施打，跟高峰的七百多万了，似乎还是有点落差。不过，啊、老师觉得世界卫生组织这个数字啊，可能不一定准确，因为以老师目前所得到的情报跟资料啊，目前施打的速度应该是比过去快上许多。 百姓要打疫苗也比过去容易非常多，所以说啊，这个数字应该不是非常可信。而时间走到现在啊，世界的疫情仍在发酵，但是以大趋势来看啊，应该今年啊会得到比较好的控制。老师在去年预测，在今年的六月，全球至少可以恢复一半的状况，理论上已经没有什么太大的问题了。就光美国，至少就贡献三成的成长度，所以说后面恢复速度，包含经济跟旅行。 应该都不会有太大的问题。问题在于人类的自大跟自私会不会拖垮了整体的恢复速度呢？如果真的一开始在去年二零二零年，大家一开始就戴上了口罩，有没有可能其实不用等到今年，在去年圣诞节的时候可能就已经获得控制呢？但是历史没有。如果我们思考一件一件事情啊，美国先贤说得好：“不自由，无宁死。” 这个自由到底代表是什么呢？其实我们可以想，每一个人都应该有于免于病毒传播的自由，这是不是一种自由呢？所以戴上口罩，其实或许不是妨碍你的人生自由，而是让这个社会跟世界更加自由。各位，你说是吗？感谢大家今天的收看，我是陈老师，我们下次见。